m a c e Place 領養院位於溫哥華市中心巴豪街一棟大廈里面，中心由 Bloom Group 擁有同經營。m a c e Place 領養院有六個私家房。 其中两间房间设有私人嘅洗面盆同厕所，另外四间就共用卫生间设施。m a c e Place 领养院嘅院友共用嘅范围包括客厅、饭厅。 同一個休閒室，仲有一個半開放式嘅露台，俾院友、院友嘅家人同朋友一同享用。